Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo mascara della Essence. Si tratta del Instant Volume Boost Power Volume. Eh, dice di essere pronte in 10 secondi e di essere un booster, mascara booster volumizzante. Allora, la confezione è questa qua viola. Vi faccio vedere lo scovolino, che è questo. Quindi è lungo è abbastanza sottile la confezione è un 14 ml e viene 4,95 euro allora eh, vi faccio vedere adesso nel video dove lo applico così vedete la differenza tra un occhio con, con la mascara e uno senza intanto è un mascara davvero nero quindi super nero super intenso fin dalle prime passate poi ha una formula che è vero volumizza tanto le ciglia ma allo stesso tempo le definisce perché è bello nero le riempie e le allunga quindi con un paio di passate sono davvero lunghissime quando dicono pronte in 10 secondi effettivamente potrebbe anche essere vero perché base trucco magari non vogliamo applicare niente sugli occhi ma una passata di mascara e si è a posto perché lo trovo fantastico oltretutto avete visto che fa varie passate e due passate è bello intenso ne ho fatte anche tre per allungare di più non direi di più perché comunque ha una formula abbastanza corposa comunque questo qui che oltretutto devo ammettere mi è piaciuto talmente tanto esatto che ci ho applicato dentro due gocce di collirio perché si era un po' seccato per finirlo perché mi era piaciuto tantissimo allora sugli occhi non appesantisce le ciglia durante il giorno non si sgretola non, eh, non, non cola ovviamente va bene non è waterproof ma dura tantissimo non l'ho provato magari con eh, estate o sotto la doccia però io ho un tipo di occhio che tende sempre un pochino a lacrimare e non mi ha dato nessun tipo di problema non secca le ciglia, non le rigidisce, non fa grumi, cosa importante, però si rimuove facilmente alla sera con qualunque struccante apposito per il trucco resistente oppure per i truccocchi, un bifasico, un prodotto oleoso, un burro, è molto facile da struccare, io uso l'olio di cocco e si rimuove facilmente, quindi dura bene a modo durante il giorno, ma la sera si strucca facilmente e non fa perdere le ciglia e non le spezza, importante, mi è piaciuto, cioè questo qui mi è piaciuto davvero tanto, sicuramente è un mascara che vi consiglio, ripeto non l'ho provato sotto la doccia quindi non vi so dire resistenza all'acqua anche se waterproof, però con una qualche lacrima oppure con la pioggia non dà nessun tipo di problema e io ve lo consiglio assolutamente perché mi è piaciuto tanto ora ne ho degli altri da provare quindi per il momento non lo ricompro ma potrebbe essere uno di quelli che tranquillamente potrei pensare di ricomprare fatemi sapere se voi questo qui lo avete provato e come vi siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile, se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!